Buenos días viajeros, bienvenidos a Viajando con Manu. Estamos en uno de los muchos mercados que hay en Perú. Y, eh, bueno, es nuestro segundo día. Estamos aquí visitando uno de los mercados. <laughs> ¿Qué es eso, Fernando? ¿Es real? Jaque. ¿No tienes frío? ¿No tienes frío, Paula? Todos tienen frío, ¿no? No, yo estoy bien, Sebastián. Tú a lo tuyo, ¿no? Bueno, de todas formas le voy a decir al rentero que nos ponga calefacción, ¿eh? Sí, ya, Sebastián, no intentes cambiar el tema, te toca. Jaque mate. Te gané otra <laughs> vez. No, no se vale, no se vale. No puedo pensar con este frío. No sé cómo puedes ganar con este frío y ese vestido. Ay, bueno, yo casi nunca tengo frío. Claro. Me imagino que ha de ser por tu sangre caliente y lo intensa que eres. Ay, bueno, ya, Sebastián, acéptalo. No siempre puedes ganar. Bueno, se pueden perder algunas batallas, pero no la guerra. ¿Vamos otra vez? Ah, bueno, ¿y a qué hora se supone que llega Manuel? ¿Quién es Manuel? Manuel, el que viene de viaje, el que va a vivir en tu casa. Ese... Se suponía que llegaba hace media hora. Mm, pues a ver si no nos deja plantados. Con eso que insistes en rentar la habitación gratis. Ay, Sebastián, ¿cómo crees? ¿Y si le pasó algo? ¿Qué le va a pasar? Se le pasa viajando. Y a la próxima yo creo que sí rentemos la habitación por dinero, como la gente normal. Y así sacamos para el viaje que necesitamos. Tendremos que rentarla como por tres años para juntar tanto. Necesitamos más que eso. ¿Te acuerdas cuánto, Paula? Pues creo que eran unos tres mil dólares en total. Bueno, no. ¿Ya ves? Además así ayudamos gente y no nos cuesta nada. Y uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda. Nunca mm, sabe. Ay, Teresa. Siempre tan linda, ¿verdad? Sí. Mi novia es la más linda del mundo eso? A propósito, he estado viendo los videos del tal Manuel en YouTube y están interesantes, ¿eh? De hecho, acabo de subir uno en Perú. ¿Quieren verlo? Bueno, gente, finalmente Fernando terminó robando esta pata de mono asquerosa. Hace un rato un hombre nos contaba una historia en medio español, medio indígena. No sé si le entendí bien, pero al parecer es una pata de mono mágica. Hey, Manuel, ¿verdad? Bienvenido, pasa. Hace mucho frío, ¿no? ¿Llegaste bien? ¿Todo bien en el viaje? ¿Dónde está mi cuarto? Sabía que mis tacos estaban en peligro contigo cerca. Oye, nada más vine a checar que no pusieras nada extra a la cena de nuestro invitado. ¿Con eso que no te cayó también? Ay, Sebastián, ¿cómo le voy a poner algo? No, no es eso. Solo que, no sé, esperaba por lo menos un poco más de gratitud o algo. Ay, mija, como que esperas mucho de la gente, ¿no? Pues sí, tú no. Por ahora estoy esperando nuestro viaje. Yo también. Bueno, que nuestro viaje... Híjole, creo que no es mucho del estilo de tu Matías. Tu Matías como que, no sé, no es mucho de playas, de sol, de diversión. Ah, ya, Sebastián. No, lo que me preocupa es cómo le vamos a hacer para pagar el viaje. En las prácticas no nos pagan bien, nadie contrata recién egresados y encima todavía tenemos que pagar la renta. Ah, lo importante es estar juntos. ayudas? Claro. Gracias. Oye, Manuel, ¿y después de México qué sigue? México ya es mi último destino. Pues mira, algún país nórdico, a trabajar y a descansar un poco. Ya he tenido bastantes aventuras. Súper. Oye, estaba viendo en tu maleta que esa no es la pata de mono de tu video de Perú. Eso solo es una baratija. Oye, pero... Sí es cierto. ¿Por qué ya no subiste más videos? Yo me quedé picadísimo con la historia de la pata. Sí, cuéntanos, ¿es verdad que es mágica? No, no tiene nada de mágica, solo de maldita. A simple vista no es más que un souvenir asqueroso. ¿Qué tiene de especial entonces? Lo que el viejo nos contó en Perú es que un chamán le dio poderes mágicos, un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna nuestras vidas y que nadie puede ponerse sin pagar un precio. ¿Y qué poderes tiene? Se le pueden pedir tres deseos. ¿Por qué no pediste los tuyos? Los pedí. ¿Y se cumplieron? Sí. Oye, ¿y tu amigo el del video también pidió sus deseos. Después que Fernando robara la pata, él pidió sus deseos. No recuerdo los dos primeros, pero el último fue la muerte. Todos se cumplieron y así es como la pata llegó a mis manos. no me has escuchado, ya ha hecho bastante daño. Tenemos que deshacernos de ella. Bueno, no si se le pide algo inofensivo. Inofensivo, ¿eh? Chicos, muchas gracias por la cena, pero esa pata no tiene nada de inofensiva. Yo ya os he advertido. Después no me culpéis. Buenas noches. Teresa, piénsenlo. Podríamos pedir el dinero que nos hace falta para el viaje y ya, ni más ni menos. Yo no sé. Sí, pídelo, ándale. Bueno, no sé cómo se hace, pero Deseo Tres mil dólares. Se movió. <laughs> Bueno, pues ya está, ¿no? Solamente es una leyenda de terror y ya. Un cuento de terror. Vamos a ver. Bueno, pues todo muy rico, con permiso. ¿No vas a recoger la mesa? No, te toca a ti. ¿Otra vez? Buenos días. que ya pidieron su deseo. ¿Cómo sabes? Mis mejores deseos, chicos. Bueno, no creo que pase nada, es solo dinero. Exacto. Además, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? que nos caiga el dinero encima de la cabeza. Bueno, me voy. Y si les llega el cheque millonario, no se vayan a ir de fiesta sin mí. ya, aquí quiten esas caras. Pau, ¿Aún no llega Sebastián? Pues, ¿qué tanto hace? Ya es bien tarde. Ay, no te preocupes. Seguro llegará pronto. O tal vez se quedó en casa de algún amigo. O de una amiga, querrás decir. Sí, seguro es eso. Seguro salió de fiesta y está buscando el día de esta semana. Ay, Teresa, pues si ya sabes cómo es él. Además, eso no te tendría que importar tanto. No, no es eso. Es solo que pues ya es bien tarde y ni siquiera me contesta los mensajes. Bueno, ya llegará. ¿Sebastián? ¿Sebastián? Probablemente con alguna chica que conoció ayer. <laughs> ¿Qué haces aquí? Vamos a tu cuarto. Sí. Ay, seguro es Sebastián. Es de Motorwagen. Su trabajo. A quien corresponda. De parte de Motorwagen, lamentamos la pérdida del señor Sebastián Schmidt tras el accidente en maquinaria. No, no puede ser, esto es una puta broma. Teresa, ¿qué dice? ¡Teresa! Motorwagen niega toda responsabilidad en el accidente se comunica este contacto de emergencia para informar que el seguro de vida abonará esta cuenta indicada por el señor Smith la suma de... dólares. $3,000 dólares. Teresa. ya son las 7. Tienes que comer algo. Ven, yo te preparo algo de comer. Teresa, vamos. No puedes seguir así. Llevas días, días encerrada aquí. Y no me importa, tienes que comer algo, vamos. Teresa. Teresa. Teresa, detente. Me mata verte así. Es como. Es como si te hubieras muerto tú también. Si no tengo que verlo ahí. Si no tengo que escuchar a la gente hablar de él. Entonces tampoco tengo que despedirme. Tengo la esperanza de que algún día Voy a volver a ver sus ojos, escuchar su risa. Teresa, esto es una obsesión. Y no puedes seguir así. Yo estoy aquí para ti incondicionalmente y lo sabes. Me quedo más días si quieres, pero... Pero entiéndeme. Yo ya no sé qué decirte, ya no sé cómo hablarte, ya no sé cómo regresarte a la vida. Ya no sé. Sí, eso es. ¿Qué? ¿Qué? ¡Teresa! Teresa, ¿qué haces? ¿Qué buscas? ¿Qué estás haciendo? Todo empezó con esta maldita pata y así es como va a terminar. No vamos a devolver su vida. Teresa, Teresa, ¿de qué estás hablando? ¡Escúchame! El funeral fue auto-observado, no lo vamos a reconocer. Lo que sea que vuelva no va a ser Sebastián, entiende. ¡Tú solo estás celoso de que vuelva! Tendría que estarlo, Teresa. Supongo que vivieran bajo el mismo techo mucho tiempo y ahora sí, venía a verte día y noche, incluso en las noches en las cuales él se iba de vista. ¿Tú crees que le importaba? No sabes lo que dices, tú no lo conociste como yo. Pues vez de vuelta no cambiará nada. dejes ir a Matías. No puedes dejarlo ir por una fantasía como siempre. Sebastián solo lo reconocieron por la ropa que traía. Por favor, no lo hagas. Deseo que Sebastián vuelva.